Hello everyone, this is Nidhi Dhruv. Uh, I'm back again with a short video of current affairs today. To, current affairs today in just two minutes. So today 12th of July and all the important news you need to note down are, are here. First important news of today is UP gets its new population policy हम सबको पता है यूपी का उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है chief minister of UP Yogi Adityanath says it is going to benefit all the section ये पॉपुलेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेके ट्वेंटी थर्टी में टेन इयर्स के टेन्योर में कैसे वो लोग पॉपुलेशन को रिड्यूस करेंगे कैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करेंगे कैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम करेंगे कैसे अंडर फाइव मोर्टालिटी रेट कम करेंगे एंड कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ का अवेयरनेस बढ़ाएंगे ये सारी चीज़ डिज़ाइन की गई है ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में सो so, uh, minister uh, Yogi Adityanath says that all the uh, roots of all the problems is population over here तो उसको solve करने की try की गई है second important news for you guys is Twitter uh, जो इतने टाइम से digital media ethics code follow नहीं कर रहा था गवर्नमेंट का वो फाइनली फॉलो किया है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की स्लैश करने के बाद सो so, ट्विटर uh, ने पहला अपना कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दिया है that's the second important news third important news for you guys is Kabul में एक काबुल एयरपोर्ट में एंटी मिसाइल सिस्टम आ गया है हम सबको पता है तालिबान में सिचुएशन कितनी डेंजरस है उसमें अभी काबुल में एंटी मिसाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उनके एयरपोर्ट पे फोर्थ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ आप सभी को पता होगा कौन जाके आए हैं पहले सबसे पहले Richard Anderson right not Richard Anderson I am sorry Richard Branson takes off first in space tourism race right right? तो जेफ बिजॉस और एलन मस्क ने भी डिक्लेयर किया है कि वो जाने वाले हैं स्पेस टूरिज्म पे तो Uh, उनके पहले ही रिचार्ड ब्रांसन टेक्स ऑफ वो वापस भी आ चुके हैं that is another important news next important news for you guys is Ethiopia gets its new P M Abiy Ahmed in between of uh, all the uh, tigery uh, conflict which is going on uh, in the Ethiopia. Uh, Ethiopia को अपने नए पीएम मिल चुके हैं Abiy Ahmed and the last important news is very very good news for all the sports lovers sports lovers ये जान लीजिए कि Djokovic Novak Djokovic is now shoulder to shoulder with Federer and Nadal 20 all means जब भी अभी ऑलरेडी फेडरर और नडाल के ट्वेंटी स्कोर्स थे मतलब ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम टाइटल उनको मिल चुके थे अभी जोकोविक भी उन्हीं की लाइन में आ चुके हैं उनके भी ट्वेंटी हो गए हैं after he won Wimbledon championship okay so ये uh, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के हमने कवर किए हैं आई होप आप लोग को हेल्प करे नोट्स बनाइए रिविजन के लिए हेल्प करेगा एंड आज की आज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल uh, था about new cooperative ministry under Amit Shah union ministership तो इसके बारे में पूरा एक एडिटोरियल मैंने सुबह के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है प्लीज़ उसको भी गो थ्रू कीजिए मॉर्निंग सेशन देख के एंड uh, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी देखना ज़रूरी था And yeah, almost all the important news i have covered. Uh, remember my code Nidhi Live for subscribing uh, to the uh, An Academy uh, channel and for also entering the uh, An Academy channel. matlab aapko enter karne ke liye bhi ek code पूछते hai agar aapne join hi nahi kiya hai to to निधि live ye code aap use karke enter kar sakte सकते okay bye bye everyone thank you